Hello，大家好，欢迎来到我的视频。今天我又再次回到了母校。今天是为了要出席一年一度的中秋晚会，再加上我的大宝有报名这个小学组制作灯笼比赛。今年的中秋晚会节目很特别，当中包含了义卖会、扯铃表演、提灯笼游行，还有最精彩。 最刺激、最好看的舞狮表演。